aldaketa klimatikoa. Leorteak. suteak, Eta ekaragarrizko zabor kantitateak. Eta zein izan da eragilea? Besterik gabe, ditugu Baina zerk eragin hau? Amabosko mairu milioi urtean mozteak? Ala gure ikaragarrizko kontaminazio kapazitatea. Gure ekin zen ondorioak hemen daude. glaziarren urtzea hasiera ez bezpela. Zer egin dezakegu? Lehenik garraio publikoa erabiltza izango Ondoren, besterik gabe piztik latzea. Eta azkenik, energia aurreztea. Ezkerrik asko ikustegatik, egatik, Diaz, Mikel Etxeretia eta Julen Alkazara, eta bideoa, baien ez ezea dago.